bonecos Funko, créditos 3DS, rei dos portáteis, links na descrição. O cara tá jogando BF de um lado e a gente tá jogando COD do outro. Espalhem-se! É, Eliminem os inimigos! Né? Tá vendo, é meu herói, né, cara? O bicho manja muito. Se não fosse essas informações, eu seria um cara desatualizado. Pior que essa arminha aqui tem um puxador de matar. vai devagar aí. Eu esqueci de acionar a ah, corrida. É. Ah, Fernando, viadinho. Você tá fazendo, né? Tem um lugar, uma janela aqui que os caras ficam pegando direto. Tô ligado. Olha lá o cara em câmera lenta. Lá, passando pela parede. Ok. Você bugou. vocês estão me escutando? Que? Tô. Uhum. O, jogo, o jogo bugou pra vocês, não? Não. Não. Pra mim bugou, mano. Caiu. Caiu esse rato. Caiu. Tenta dar direito na pessoa, acho que dá. Hum? pra tá, tá te desligar. Bugou porque é pra te grudar. Ah, morri, velho. Eu tava segurando pra não morrer, velho. Entrando na session. Opa, tá entrando? Não tá entrando, se for voltar. Eu vou ficar Vamos lá, gente. Não foi possível conectar com o voo. gosto dessa mulher. Ai, merda. A arma do cara é mais forte, cara. Nossa. Ai, buguei. Ah, não dá, não dá pra mim entrar, cara. Buguei, Fê. Não tô conseguindo dar respawn. Tem certeza, Ih, vou cair também. Sério? Tô parado? Ai, que susto, Caiu, voltou pro menu do jogo. Tá não tá lá. Não tá lá. que jogo não tá lá. Né? Mas bagunçou não, eu vou procurar pra vocês já. Vai tomar, mano. Vou sair daqui. Deve ser com rosto de perdido. Vamos Fortnite, vamos. Ai, perereca. Falou, falou, alô. reconhecimento inimiga em voo! Mano do céu. A aeronave de reconhecimento Consegui está dar join e enfrentar, não consegui esse. Veículo de reconhecimento subiu. veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O voo de reconhecimento foi Faz concluído. bagunça aí não, hein? nem sabia que tinha, ó, que da hora. Ixi, o maluco tá pegando fogo e correndo, cara, que louco. Cristo, deu joy? Tem mais um. Missão de bombardeiro de Fritz X está pronta! Thank you. que isso, cara. Ai, magote. Tá muito calor aí, Fê. São Paulo. Estamos restaurando. Não, por que, Cris? Não, já falou que falava. Tá nada, aqui tá meio frio, mas eu liguei o ventilador porque tem umas porra de um mosquito enchendo saco, cara. Parece um avião. Artilharia, espera de ordens e aguarda as coordenadas. O quê? <laughs> Parece um avião assim, esse bagulho. Ó que massa elas assim, Disparando com força total! A zona de alvo foi demarcada! Uma morsa, ó, louco pra caralho, então. veículo de reconhecimento procurando os alvos. Caralho, joguei muito, velho. Puta que pariu. Errei. Ai, ai. de partida fácil. Não. Ah, não! Por aqui que eu fui apertar o bolinha, cara. <laughs> Nossa, que foda agora. superiores! O veículo de contra reconhecimento civil atacando as aeronaves do inimigo! Vamos! É ah, eu tô olhando o mapa. Tá, meu, como é que tá indo o reino? É, tá embaçado. Ah, moleque. Tem uma câmera que não sei aonde, velho.